سری نگر شہر میں پتھروں پہ نام لکھنے کا ہنر صدیوں پرانا ہے میں نے اس ہنر سے وابستہ کچھ ہنر مندوں سے بات کی اور اس کام کے بارے میں جاننا چاہا تو یہ بالکل اتنا کنس دکان کارخانہ مزہ فیٹری متعدد لگان ٹائم پہ بنان پاؤنڈیشن سٹون اناگریشن سٹون ہاں۔ اچھا۔ آ سمجھ بیم پلیٹ مکان جترستان لگانا آج پلیٹ ولیٹ

ییٚلہِ پہلے تیاری ہو پہ لے سا لاگو پَلیٹ اَتھ پلیٹ پہ سا زیادٕ یہِ ہسا یہ گژھان ہلکہٕ ہلکا